ရောက်တဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့အလွန်တွေနဲ့ငါတရောက်တဲ့နေထားကမလာကြောက်တဲ့ငါရင်တဲ့မေတ္တာလာဝဲတွေ့ကြည့်ပေးပါကွယ်ဒါဆိုမင်းလေးနာလေးမင်းအချင်ရဲ့မချုပ်ချင်နဲ့အပြစ်မတင်နဲ့ နေမနေတဲ့ဘူးဆိုလဲနောက်ဆုံးမြဲမတည်တလို့ပဲငါတယောက်သေးပဲဝမ်းနေမယ်ညာရင်တဲ့ကဘာပြတ်တလို့ပဲခံစားညာရင်လဲနေစိတ်ဆိုးသွားရင် ရှောင်းခြင်းနဲ့ပြင်းမတင်နဲ့နေမနဲ့တဘူးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးမြဲမတည်တလို့ပဲငါတယောက်သေးပဲဝမ်းနေမယ်ငါရင်တဲ့ကဘာပြတ်တလို့ပဲက encounter